Czy to szczęście, czy nieszczęście? Któż to wie? Tak brzmi głos rozsądku w każdej sytuacji, która na nas spada. Myśl zaczerpnąłem ze starej chińskiej opowieści. Wspomina ona o starcu, któremu uciekł koń. Sąsiedzi przychodzili do niego, aby wyrazić mu współczucie. Starzec jednak powiedział, czy to szczęście, czy nieszczęście, któż to wie? Po tygodniu koń starca powrócił, ze stadem dzikich koni. Sąsiedzi tym razem przyszli do niego z gratulacjami. A starzec powiedział, czy to szczęście, czy nieszczęście, Któż to wie? Podobnie było, gdy syn starca złamał nogę ujeżdżając dzikie konie i gdy nie wzięto go do wojska z powodu tejże złamanej nogi. Historię można ciągnąć w nieskończoność. Uczy nas, że to, co wydaje nam się szczęściem, może być przemienione w nieszczęście, a to, co wydaje nam się nieszczęściem, może okazać się szczęściem. Rzuciłem, wplotłem tą opowieść bo publikowany dzisiaj odcinek powieści biznesowej Izrikus, który już czeka, byś go za darmo pobrał i przeczytał. A czyż w naszej pracy nie jest tak jak u tego Chińczyka? Awantura z partnerem wydaje się nieszczęściem, ale otwiera nam oczy i na szczęście unikamy planowanej z nim dużej inwestycji. Bez inwestycji niestety tracimy wymarzony rynek, ale po czasie okazuje się, że ktoś inny tam wszedł, a rynek był niestety niedochodowy. Czyż cnotą przywódcy nie jest błogosławiona beznamiętność? W działania wrzuć tyle energii, ile potrafisz, ale na gratulacje tzw. Tak sukcesów lub kondolencje tzw. Tak porażek odpowiadaj niezmiennie, czy to szczęście, czy nieszczęście, Któż to wie?